pegar e é Paul do ordem. Ordem. Gente, o vídeo vai tá por aqui. Eu gravei um vídeo curto só pra vocês não é ficar estranhando porque eu não postei nenhum vídeo esses dias. Desculpe, mas é esse é o vídeo. Hoje vai estar tá saindo mais um vídeo já tarde. Hoje vai ter vídeo. Deixa o like e se inscreve. Eu sei, meu áudio está um pouquinho